Século 2019. Sim, estamos no futuro. A história de hoje é sobre mim. Tinha câncer terminal e precisava fazer um transplante de pênis. É, essas coisas são possíveis agora. Tô no hospital, pré-cirúrgico. Namorada e meu pai estão aqui do meu lado. Minha namorada chora muito. Amor, eu vou sempre estar com você, não importa o que aconteça, eu te amo muito. Eu também te amo amor da minha vida. Enfim, chega a enfermeira. Me despeço deles com muita dor no coração. Sou anestesiado. Acordo no outro dia. Tudo deu certo. Estou de pinto novo, zero quilômetro. Mas espera, só vejo meu pai aqui. Cadê minha namorada? Ele olha nos meus olhos, com muita dor no coração, e diz. E quem você acha que te doou o pinto novo? Mas o quê?